والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولقيتك صرتي بدمي ادمان شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني غيابك انا تعبان